maintenant que ces choses doivent être vues. Combien de temps doit-il s'écouler Combien d'amour Faut-il Nous voulons tous sommes-nous si courageux Je te vois courir au travers des ombres et je me